Hello boys and girls, welcome to my channel, sejam bem-vindos ao meu canal, com vocês mais um vídeo, hoje eu vou falar sobre games, é um vídeo que muitos alunos já têm pedido para mim faz tempo para gravar esse vídeo, mas o tempo não dá, é muito corrido, porque eu não sou um youtuber, né, vocês sabem, sou um professor da escola pública e tenho muito trabalho para fazer, quando eu não tenho tempo de gravar vídeos e de colocar conteúdo no meu canal. Então hoje eu vou falar o nome dos games e a tradução de alguns deles. Ok? Vamos lá então? Vamos, começar por aqui pelo Call of Duty. Call of Duty World, World War II, World War II é lançamento, Guerra Mundial 2. Call of Duty, a pronúncia correta é Call of Duty. E o que significa? Chamado para servir. Quando você está servindo o exército, você está fazendo um serviço militar, então esse é o chamado, chamado para o serviço. E esse WW2 significa World War II, Guerra Mundial 2, é a Segunda Guerra Mundial, né? Esse era esse é o significado do WW2. Qual outro jogo que o pessoal sempre pedem e falam errado também? É o God of War. God of War e não Good of War. God of War significa Deus da Guerra. Também é um, um jogo bem conhecido. Tem algumas variações do Call of Duty também que eu esqueci de falar, que é o Modern Warfare. Esse aqui, ó, o Modern Warfare esse jogo aqui que todo mundo fala errado. Não é Tomb Raider. É Tomb Raider. Tomb Raider. Que seria uma desbravadora de túmulos, de túmulos, de tumbas mesmo. Né? Que ela vai fazer daí uma, uma missão para desbravar esses, essas tumbas, esses túmulos. E a Débora que está aqui assistindo o vídeo tem esse jogo, gosta muito. Tá vendo aqui, ó? Esse é um Xbox 360 da Débora. Esse é um Play 2 da Eloá. É, e aqui também a Gabi está assistindo o vídeo hoje com a gente. Logo vocês vão conhecer o canal também da Eloá Cozinhando. Né? Um outro jogo também é o Call of Duty Ghosts. Ghosts aqui significa fantasmas. É fantasma mesmo. Né? Qual outro jogo mais aqui? Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey é Odisseia do Super Mario. E o jogo que tá bombando nas paradas aí, que tá todo mundo jogando, né? No, no celular, no tablet, é o Free, Free Fire. Se fala, muita gente fala ah, Free Fire, mas não tá errado. Com, a pronúncia correta é Free Fire, Free Fire, que seria é, tiro livre, tiro fogo livre. Há um jogo famoso também que o pessoal tá pedindo bastante, me falando bastante do que significa e como se pronuncia, né? É o Fortnite. O Fortnite se pronuncia Fortnite e o significado é quinzena. É, vem da palavra 14, 14 de 14, e night de noites mesmo, que significa quinzena, 15 dias. Fortnite. Temos também aqui o Call of Duty Black Ops Zumbi, um jogo de zumbi, não conheço. Ah, esse jogo aqui é muito legal, eu gosto dele, já joguei jogo ainda e assisti o filme. O Assassin's Creed. Assassin's Creed também já tem outras, outras edições do Assassin's Creed. Por exemplo, essa aqui que eu estou mostrando para vocês é a Assassin's Creed Conspirations, que significa conspirações. Call of Duty Heroes. Call of Duty Heroes. Heroes. Final Fantasy já está na 15 edição. Call of Duty Black Ops, bem famoso. Need for Speed Underground. E o que significa underground, professor? Esse underground significa metrô, significa subsolo. Então quer dizer que os carros têm uma missão, algum lugar que eles vão passar por baixo, da, por baixo dos prédios, no subsolo da cidade. Então o underground também significa isso. Cuphead, eu não sei que jogo é esse que arrumaram pra mim aqui, ó. Produção. Quem colocou esse jogo aqui para eu traduzir? Cuphead Don't Deal with the Devil? Que isso? Que jogo é esse aqui? Cuphead, cabeça de xícara. Tá vendo o desenho? É cabeça de xícara, mas tem uma expressão também. E Don't Deal with the Devil significa não faça acordo com o diabo, não faça pacto com o diabo. Nunca vi esse jogo, não. E esse aqui? Sea of Thieves. Ó, esse aqui também, as crianças que colocaram para mim para eu traduzir aqui, ó. Sea, mar, of Thieves, dos ladrões. Mar dos ladrões, é isso? mar dos roubos, estão tudo piratas, né? Então quer dizer, o pirata ele vai saquear alguém. Bom, agora temos esse jogo aqui, ó. Minecraft. Quem nunca jogou Minecraft? Né? A <laughs> Luá gostou do Minecraft, ó. E esse jogo, Just Dance. Just Dance 2018. Just Dance 2018 tá fazendo sucesso também. Tem para Kinect. Eu traí o Xbox 360. Que é uma maravilha pra gente perder umas calorias, suar um pouco, né? Dançar bastante é o Just Dance 2018. É Candy Crush, Candy Crush Saga, um joguinho de celular, que é um Candy Crush em uma guerra dos doces, né? Parece no filme também, aquele filme... Não é filme mesmo? Qual é o nome do filme mesmo, parece? Hã? Filme Emoji, parece no filme Emoji. Esse é o famoso LOL. League of Legends. League of Legends, Legends. League of Legends, o famoso LoL que todo mundo fala só iniciais, né? L-O-L, L-O-L, LoL. League of Legends. Significa Liga das Lendas, né? União das Lendas. Esse é um jogo clássico também da minha época, Mortal Kombat. O Mortal Kombat, Mortal Kombat. E esse jogo aqui, por incrível que pareça, né, é PES, né, que forma a palavra pés, né? O pessoal fala pés, mas não tem nada a ver com os pés, porque joga futebol com os pés. Porque o PES aqui, o PES, é a sigla de Pro Evolution Soccer. Significa a evolução do futebol profissional. Então, o pessoal fala PES e faz a, a relação com o jogo, o PES que joga o futebol. Mas é a sigla de Pro Evolution Soccer. Clash Royale, esse Clash Royale também está, né, o jogo que está bombando no momento é o Clash Royale. E Clash Royale significa o embate, né, a briga ali entre a realeza. Acho que sim. Temos esse jogo aqui também, Battlefield 4. O Battlefield significa o campo de guerra, campo de batalha, né? Shadow of Colossus é um jogo muito legal também para pro PlayStation, já está na versão no PlayStation 4, PlayStation 4, o Shadow of the Colossus significa a sombra do colosso. Esse também é mais um clássico que está no 30 aniversário, é o Street Fighter, o 30 Anniversary Collection. É a, é a coleção do 30 aniversário do Street Fighter. livro aqui também, já me pediram é, como se pronuncia e a tradução. É World of Warcraft. World of Warcraft. Seria o mundo, seria o mundo da guerra. World of Warcraft. Ah, Final Fantasy significa fantasia final. Call of Duty Modern Warfare, guerra moderna. Então esse Warfare significa guerra moderna, Call of Duty guerra moderna. Então pessoal, acho que é isso. Acho que é isso por hoje. Né? Espero que tenham gostado. Não se <laughs> esqueça de curtir meu, meu vídeo, compartilhar, se inscrever no meu canal se você não é inscrito ainda. E pode comentar o que você achou do vídeo de hoje. Pode fazer um pedido, que vídeo você quer que eu, você quer que eu fale, de games, de nomes de, de, nomes de game ou, ou de algum outro assunto. Conto com a ajuda de vocês é, se inscreva no meu canal. É um canal, já faz tempo que eu tenho esse canal, porém não tenho tempo para fazer vídeos e pouco investimento também para fazer vídeos legais, vídeo bacana para vocês. Até logo, até o próximo vídeo e fique com Deus. See you, bye bye.